的。 腰がいる腰がいる腰がいるゲラですね

Se não fingir, eu vou. Pra mim. あ、ップしてるあ、本当だあ、本当だおしっこだ